Gloire à Dieu. C'est tout l'alléluia que vous pouvez me donner. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur me bénisse aussi. Et que toutes les bénédictions que le Seigneur me donne coulent à votre vie. Père, merci pour ton peuple. Merci pour nos partenaires, nos dirigeants, les ouvriers. Merci pour les grandes choses qui ont lieu. Seigneur, je prie que ta bénédiction coule dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, euh, parle à ton peuple, réveille ton peuple, enflamme ton peuple, aide-nous à avancer dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, Romains 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vos êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif euh, premièrement, puis du grec. Ici, on voit l'expression, le désir de l'apôtre Paul. Non seulement le désir, mais aussi le zèle, la passion de l'apôtre Paul. Et il a dit que je suis prêt. Alors, l'application de l'évangile est si importante et chaque croyant doit être prêt, chaque croyant doit être disponible et dit que je n'ai point honte de l'évangile. Mais pourquoi Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de Dieu pour la transformation et la puissance de Dieu pour faire de chacun, celui qui croit, pour faire que chacun ait l'intention de Dieu, que tous les projets de Dieu, que tous les desseins de Dieu viennent dans leur vie. On va deuxième Timothée Deuxième Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche la parole, c'est un commandement, c'est un impératif. Prêche la parole, c'est une affaire non négociable. Ce n'est pas dire que si je peux le faire, je le ferai. Si j'ai l'occasion, non. Prêche l'occasion, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Verset 5 dit, Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, comme on sort pour prêcher l'évangile ou pour prendre, des, contact avec les gens afin qu'ils viennent écouter l'évangile, comme on se connecte avec les gens, euh, ce peut être un petit inconfort. On peut se lever très tôt, plus qu'ordinaire, ou bien les situations physiques pourraient apporter des difficultés, mais au travers de tout cela, nous allons prêcher l'évangile. En dépit de ces défis, nous allons prêcher l'évangile, quel que soit ce qui arrive, ce qui n'arrive pas. Nous allons faire descendre la puissance de l'évangile à tout le monde autour de nous au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit ici que et, supporte les souffrances. Que quelqu'un dise là-bas que je supporterai les souffrances. Alors, il dit que et faire l'œuvre d'un évangéliste. L'évangélisation n'est pas pour un loisir, mais ce n'est pas pour quelque chose. voyez. regardez ce que vous faites, le boulot que vous, vous, exercez, l'énergie pour travailler, l'habileté pour travailler. Et alors, il faut tout apporter à l'évangélisation parce que c'est dit ici, fait l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Votre ministère aura de fruits et nous allons aux Philippiens. Philippiens. Philippiens 1.13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore. Alors que c'est pour Christ. L'apôtre Paul n'a pas permis à aucune situation de passer sans faire une, euh, un usage pratique de cela. En ville, il prêche et dans la prison, il prêche la parole et partout où il se trouve et prêcher la parole. Et est en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, et nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Qu'est-ce que cela dit dit que à cause de la façon dont Dieu m'a aidé à être fidèle, donc l'influence de cela, l'intuition de cela, la passion de cela, le zèle de cela, alors est, tout est parvenu aux autres. Je prie que pour vous, que votre engagement à la parole de Dieu influence la vie des autres de façon positive au nom de Jésus-Christ. Et nous dit que la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens avec tout ce que j'ai traversé et maintenant ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole verset 27. Et seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne à vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Nous sommes unis. Je dis, nous sommes unis, afin que que vous soyez de ce district ou bien de ce groupe, que vous soyez de cette ville ou de l'autre bord, nous faisons la même chose ici, tu fais la même chose là-bas. Là, nous sommes unis et en objectif, en passion, nous sommes unis et en and pousser the one around us so that the same success we see on the right that same success we see on the left the same success we see in the city that same success we see in the town the same success we see in the town that same success we see in the village and everywhere that the gospel is getting to it will penetrate every community in jesus name that we're standing fast in one spirit with one mind que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Romains au chapitre 10, Romains 10, verset 13, faisant toujours référence à la prédication de l'Évangile, ce qui est très important et ce qui est très, euh, ce qui est important euh, et ce qui est très important et Romains, Romains 10, verset 13 qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous atteignons tout le monde, les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les personnes élevées, les hauts cadres, euh, les citadins, les villageois, partout, tout le monde. Nous allons saturer tout lieu de la prédication de l'évangile. Je n'ai pas entendu votre Amen. Parce que c'est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils euh, celui en qui ils n'ont pas cru S'ils n'ont pas, pas cru que celui-ci est le Christ, le Sauveur, comment croiront-ils Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler S'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, comment quelqu'un va venir à un lieu où il n'a pas entendu parler, comment quelqu'un possédera quelque chose dont il n'a rien entendu parler. Alors, il doit savoir euh, de cela. Et comment en entendront-ils euh, En entendront parler s'il n'y a personne qui prêche Si vous êtes prédicateur, vous vous taisez. Vous êtes prédicateur, vous fermez la bouche, vous cachez le message. Si vous êtes prédicateur, vous n'ouvrez pas la bouche et, euh, euh, largement pour que les gens entendent. Comment entendront-ils Essayez comment y aura alors et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu merci, nous allons faire cela ensemble. Nous parlons de l'évangile du salut et c'est le plus grand message que l'homme ait entendu. C'est le plus grand message, le don de Dieu, la grâce de Dieu. C'est le plus grand don que le, monde puisse avoir. Et si vous pensez à votre... Comme le ou votre quartier, partout où vous levez pour aller quelque part, il y a quelqu'un qui se tient là-bas à l'arrêt de bus pour annoncer quelque chose. Lorsque les gens se rassemblent, il y a un mini, un, mini, un mini bus là-bas. Quelqu'un fait usage d'un mégaphone, que ceci fera du bien. Alors les gens euh, font la pub de, marchand, de toutes leurs marchandises si vous n'avez pas vu leur voix, vous n'avez pas entendu leur voix, vous allez voir euh, des panneaux publicitaires, même pour répondre à vos, à vos pour euh, faire usage de vos téléphones, vous allez voir des annonces publicitaires, peut-être sur vos, euh, vos ordi, vos, ordinateurs, il y a des pubs, dès que vous connectez à l'Internet, il y a des annonces publicitaires partout dans le monde. Et tout le monde eh, dit ceci et cela, on présente quelque chose à quelqu'un, mais pensez à cela. De tout ce qu'on euh, publie, annonce, et de tous les réseaux, les tuyaux qu'ils utilisent, tout ce qu'il publient, euh, publie, cela n'est pas arrivé à la valeur de l'évangile que vous avez. Vous avez la plus grande chose, vous avez le plus grand outil, vous avez le, le plus grand matériel qui qui bénissent les gens ici sur la terre et dans le ciel. C'est pourquoi nous n'allons pas permettre aux gens de ce monde qui publient ce qu'ils ont, de nous devancer, d'aller au-devant de nous pour d'aller de, au-devant de nous pour pour publier ce qu'ils ont. Alors, Dieu merci, vous avez quelque chose. Si vous avez Christ le salut, vous avez quelque chose. Si vous avez la puissance de Dieu, si vous avez l'évangile du salut, vous avez quelque chose. les vendeurs et les euh, tous, les, ceux, tous ceux qui amusent les gens du monde et voient les gens du monde et ils font tout pour les attraper et pour avoir leur intérêt. Et alors, alors le monde calcule et ils font des pubs euh, bien calculés pour arrêter les gens. Donc, nous n'allons pas permettre aux promoteurs des avantages euh, transitoires de nous dépasser. Nous devons être zélés. On doit faire tout ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous allons faire tout cela avec zèle et passion au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous parle du zèle inchangeable dans la proclamation de l'évangile. Le zèle inextinguible, le zèle qui ne s'éteint pas, le, zèle, le zèle inextinguible dans la proclamation de l'évangile. Euh, acte 22, acte chapitre 22, je lis le verset 3. Acte, acte 22, verset 3. Je suis juif né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette euh, ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Et étant plein de zèle, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Pensez à ce que l'apôtre Paul disait. L'apôtre Paul a dit que aux Juifs, parce que ces Juifs étaient très zélés pour leur tradition, pour la religion. Ils étaient très zélés pour l'Ancien Testament qui était aboli. Ils étaient très zélés pour les choses inutiles. Ils étaient zélés pour les choses qui n'apportent pas le salut. Et l'apôtre Paul disait que j'étais ici au départ, j'étais très zélé était zélé pour les choses abolies, il était zélé pour les choses annulées, il était zélé pour les choses totalement supprimées, mais maintenant, j'ai la réelle chose. Si vous avez la chose véritable, vous n'allez pas permettre aux ailes des gens euh, qui ont un extase des choses frelatées, des choses de rien, des choses qui n'ont pas de valeur, euh, vous n'allez pas permettre à leurs ailes de vous surpasser. Et je prie que votre zèle surpasse que votre zèle prenne le dessus. Vous voyez les gens et eh, qui jouissent du sport, alors les fans, les supporters, alors ou, les, les, les, les, athlètes, les footballeurs ou bien les lutteurs. Vous allez voir comment ils se blessent, vous allez voir comment eh, ils se font du mal, mais quand même s'ils souffrent, voyez, ils passent par cette souffrance. Regardez les gens, et les fans qui regardent seulement, alors ils vont payer une certaine somme, un, avoir le ticket, le billet. Alors, alors ils se poussent par-ci, par-là, et pour voir euh, le stade, euh, parce, que, euh, parce que les gens publient cela, et s'ils sont très zélés au sujet des choses qui ne vont pas les conduire à aller au ciel, vous devez être plus zélés que ces gens-là. Je dis, vous devez être plus zélés que ces gens-là. Romains au chapitre 10, verset 2. Romains 10, verset 2, qui dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont le zèle, mais sans intelligence. » Regardez les gens qui sont fanatiques et les gens qui sont si passionnés et des gens qui courent après quelque chose. mais quelle est la fin de cela Mais qu'est-ce que tu fais là mais oui, non, seulement, je suis zélé de faire cela seulement. Et, cela n'a pas de valeur permanente. Si ces gens sont si zélés, si ces gens sont si fanatiques pour les ténèbres, comment se fait-il que ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont l'évangile du salut, se taisent le, temps de se taire après fin Nous allons ouvrir la bouche pour parler. Voyez ici ce que le Seigneur, le Seigneur dit ici. Apocalypse 3, Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici Il y a des gens froids, tièdes, et des gens qui sont là négligents et ne font pas de bruit, vous ne faites pas cela parfaitement. Le Seigneur dit, mais change, repends-toi et sois zélé, et nous serons zélés pour faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 19. Mais moi je reprends et je châtie tout ce que je, tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et repends toi Le zèle inextinguible dans la proclamation de l'évangile. Nous allons voir trois points. Premier point, la recherche insondable pour le salut des pécheurs à travers l'évangile. nous allons voir, oui, la recherche, oui, la recherche insondable pour le salut des pécheurs à travers l'évangile. Et vous avez une recherche pour le salut des pécheurs à travers l'évangile. Voyons comment Jésus l'a fait, comment il était pas, il en était passionné, comment elle était zélée, comment elle était enthousiasmée, comment elle allait partout. Et si nous sommes croyants, et nous devons euh, tirer et prendre notre modèle du Seigneur Jésus-Christ. Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous devez les chercher avant qu'ils soient sauvés. Vous devez toucher leur vie avant qu'ils ne soient transformés. Vous devez aller vers eux, vous devez les atteindre afin que la rédemption puisse être effectué. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu. Vous voyez, le Jésus étant le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Seigneurs, il, euh, et, il pourrait s'asseoir quelque chose, il pourrait s'asseoir quelque part disant que je suis le Sauveur, le salut est ici, si tu veux le salut, viens ici. Alors ils vont me chercher, ils vont, venir à moi, mais c'est lui qui les cherché Vous voyez, beaucoup de personnes dans l'église, ils restent là-bas, ils, que ces gens-là connaissent nos églises, ils savent qu'on prêche la Bible, ils savent que nous sommes une église qui croit la Bible, ils savent que, certains sont des de nouveaux. S'ils veulent, donc ils doivent venir. Mais Jésus-Christ n'est pas resté à un endroit, mais il est allé vers eux. Nous devons aller vers eux. Nous allons aller vers eux. Et chaque maison dans notre quartier doit nous voir. dit, Ils vont nous voir eux ils vont voir le frère, la sœur. Alors, nous faisons comme Christ et nous allons vers eux. Et le verset 13, et qui dit que, verset 13, qui dit que, et verset 13, qui dit que, et il a appelé ses serviteurs et leur dit, faites les valoir jusqu'à ce que je vienne. Faites les voilà jusqu'à ce que je vienne. on ne sait pas quand le Seigneur viendra. On ne connaît pas quand sera l'enlèvement. Alors, quand le Seigneur viendra, il ne vous verra pas oisif. Il ne vous verra pas oisif. Parce qu'il a dit que faites les voilà jusqu'à ce que je vienne. On va au chapitre 15, Luc 15, verset 4. Luc 15, verset 4. Verset 4 dit, Quel homme d'entre vous s'il assemble et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Allez après eux, aller après les perdus jusqu'à ce que vous la retrouviez. Ouais, regardez un peu ici. Il y a des gens qui ont cette idée et ils ont que brebis qui sont au berger, mais une seule est perdue. Vous avez 99 euh, restantes. Est-ce que vous me regardez il dit est-ce que vous me regardez ici Si vous avez 99 brebis ici, vous avez 100 brebis ici, alors, alors elles semblent être les mêmes, mais vous ne devez pas dire cela. Il faut compter pour découvrir que ici que 99 est différent de, de 100. Euh, les gens qui ne comptent pas, ils ne vont même pas penser à, au nombre. Non seulement ça, Jésus a dit que si tu as 100 brebis et, qu'une seule perde, vous devez laisser les 99 sécurisés dans, un, dans une bergerie pour courir après celle qui est perdue. Mais certains vont dire que, mais, après tout, mais c'est quoi Mais on a, on a 100, seule une est perdue, on a 99. Alors il continue. Mais regardez l'image que nous avons ce jour. Une, c'est 1% de 100. 99, c'est 99% de 100. Alors comment on voit notre communauté, beaucoup de nos églises n'ont pas plus de n'ont pas même 1% de la communauté. Même si vous avez 1% de la communauté, c'est comme la situation ici est à l'envers. Alors on a et 1 99 perdus on est satisfait et on reste avec 1% et les 99 sont haut là-bas. Alors vous ne portez aucun souci de cela. Et Jésus a dit que, que si nous avons gagné 99 et les 99 sont avec nous et c'est avec nous c'est sécurisé avec nous, même si 1% qui demeure, que nous devons courir après le 1%. C'est pourquoi nous n'allons pas permettre à ces 99 la majorité des gens, parce que la minorité est dans l'église, la majorité est au dehors. Alors toute cette majorité au dehors, nous allons courir après eux. Nous allons les atteindre. Nous allons chercher leurs âmes. Et ils viendront au nom de Jésus-Christ. Voyons ce que Jésus nous a dit à faire en Marc, Marc 16, Marc chapitre 16, verset 15 qui dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tout, à, à peu de personnes, c'est ça Et prêchez la bonne nouvelle à quelques personnes. À qui devons-nous prêcher l'évangile À toute la création. Alors, ils vont entendre l'évangile. Partout, les gens vont entendre l'évangile. Par nous, ils vont entendre l'évangile. Et nous, nous serons passionnés pour faire cela au nom de Jésus-Christ. Voyons comment c'est fait dans l'église primitive. Oh, dans l'église primitive, aux actes chapitre 8, verset 4 avait-il abandonné la prédication de l'évangile à l'apôtre Paul, euh, euh, euh, à, à, Pierre ou bien à Jean Non, tout le monde s'y est engagé. C'est pourquoi vous allez vous, engager. Votre place ne sera pas vacante ou parmi tous ceux qui sortent pour prêcher l'évangile et amener les gens au royaume au nom de Jésus-Christ. J'ai perdu votre amen. Acte chapitre 8, acte 8, verset 4 qui dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi Annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'était leur chose principale, leur chose centrale, c'était leur euh, euh, chose négociable dans la vie. Ils étaient dispersés, ils allaient partout, et là, ils annonçaient l'évangile. C'est ce que le Seigneur nous dit. Soyez zélés, soyez zélés. Comme le Seigneur fera de plus grandes choses dans chaque vie en ce temps-ci, seuls ceux qui sont zélés, à qui auront 100% de notre église zélée à ce temps-ci. Je 100% de membres zélés. Alors les gens qui ne sortent pas, toi tu es arrêté à la maison, les gens ne sortent pas, tu es arrêté euh, à la maison, tout le monde doit sortir. Nous allons nous y engager. Vous savez quoi Les soi-disant croyants qui sont foi ne peut pas amener ce réveil. Les soi-disant chrétiens qui sont tièdes, nonchalants, ne peuvent pas apporter ce nouveau départ. Alors, ils sont croyants, mais ils sont indifférents. Alors, ils n'ont pas de soucis pour ceux qui périssent. Ils n'ont pas de soucis pour les gens qui souffrent. Ils n'ont pas de soucis pour la mort des gens alors que les gens sont en maladie, alors que Dieu peut facilement les guérir, il les laisse de façon nonchalante, des gens, mm, négligents ne peut pas faire euh, initier euh, l'aube d'un nouveau départ. Les gens qui sont léthargiques, déjà gens qui sont des chrétiens euh, prétendus, ils ne sont ni en haut ni en bas, ils n'ont pas rétrogradé, mais ils ne sont pas totalement au-dedans. Un pied dedans, un pied dehors, facilement. Ce sont des gens qui sont dans le confort. Ces gens ne peuvent pas faire le l'aube d'un nouveau départ. Ces gens qui sont apathiques, ils ont l'apathie, ils n'ont pas de soucis. Ils ont des sans-gênes, sans soucis. Euh, de ce qu'on dit là, si tout le monde est comme ça, alors il n'y a rien de bon qui puisse arriver dans le monde. Si tout le monde est pareil, même les gens du monde qui ne parlent pas de l'évangile, s'ils font comme ça dans leur jeu, dans leur sport, s'ils font comme ça dans leur amusement, dans leur récréation, dans leur industrie, s'ils font cela dans leur éducation, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de force, il n'y a pas de zèle. S'ils sont euh, nonchalants, apathiques, léthargiques sans cœur, sans souci, il n'y a rien qui puisse arriver. Et les gens dans l'église qui sont des gens euh, non prévenants, des gens sans souci qui ne passent pas au, au salut des gens. Ils sont eux se lèvent, se réveillent, ils mangent, ils dorment et ils dorment. Il n'y a pas de zèle. Ces gens-là ne peuvent pas faire initier un vrai réveil, un réveil dans l'église. Dieu merci, je fais partie des gens qui amènent le réveil. Je fais partie des gens qui amènent le réveil. Le Seigneur va vous utiliser. Nous parlons de l'explosion une, une simple évangélisation, euh, je ne dis pas que oui, moi si je parle à mon voisin, lorsque j'ai l'occasion, eh oui, je leur parle euh, du, salut. Non, nous parlons de l'explosion. Que quelqu'un crie explosion, nous parlons de mouvement. Lorsque le vent souffle et que le vent fait déplacer tout chose à son passage. Alors, et dans la communauté, vous dites, mais voici un mouvement, nous parlons, de, nous parlons du mouvement de l'explosion. Alors que quelqu'un dit évangile et joignez explosion, il faut dire l'explosion de l'évangile. Lorsque quelqu'un, quelque chose frappe quelque chose, il y a un fracas, une, un fracas, une explosion et tout ce qui est ah, tout ce qui est comestible sera brûlé. Alors, chaque paille dans votre vie sera brûlé. Alors, c'est un mouvement, le mouvement du Saint-Esprit. Ça, c'est le mouvement, c'est le mouvement de l'explosion de l'évangile. Alors que, que, que, quelqu'un crie zèle, soyez zélé et proclamé. Zélé, proclamé. Tu sors, alors tu vas là-bas et, tu parles à tout le monde à que que cette, cette, ville sache qu'il y a quelque chose qui se produise, il y a quelque chose qui se passe, une nouvelle aube, je dis une nouvelle aube. Même ils vont voir cela dans votre vie, dans votre proclamation, on voit cela dans votre attitude. Alors vous serez, vous serez zélé pour publier cela, vous serez zélé pour euh, apporter la nouvelle à tout le monde de près et de loin. Les gens vont l'apprendre de vous. Voyons la passion euh, de, et le zèle de l'apôtre Paul. On va au Romains chapitre 10, je lis verset 1. Romains 10, un frère, le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit que je n'ai pas d'autres préoccupations, je n'ai pas d'autres choses qui fait mon souci, c'est que tous tous les Israélites et ceux de ma nation qui soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyons chapitre 9, Romains 9, verset 1 je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est dire que même si je dois être euh, tué, même si, si, si je dois périr, pourvu que je leur donne le salut, ça va. Mais je ne peux pas mourir pour eux. Christ était mort pour eux. Si tu souhaites, si tu désires le salut de ces gens jusqu'au point, et que comme Paul est jusqu'au point qu'il désire mourir pour leur salut, c'est le zèle. Je prie que le même zèle soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 22. 1 Corinthiens 9, 22, j'ai été faible comme j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin d'en sauver de toute manière, c'est-à-dire de toute méthode, c'est-à-dire de toute stratégie, c'est-à-dire quel que soit ce qui doit être fait, doit être fait. À partir de cette nuit, ce qui doit être fait sera fait au nom de Jésus-Christ. Tout le monde l'entendra. Tout le monde l'entendra. C'est le c'est le premier point, c'est la recherche insondable pour le salut des pécheurs à travers l'évangile. Je vais au, à la deuxième partie, deuxième point. Les questions inévitables pour les saints négligents dans l'évangile. Les questions inévitables pour les saints négligents dans l'évangile. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a remarqué cela. Il y a des gens dans le corps de Christ, des gens qui sont négligents, des gens qui sont imprudents, des gens qui sont légers. Je ne parle pas des gens négligents euh, dans le sens de faire des choses euh, pécheresses. Non, leur vie n'est pas sérieuse. Ils ne sont pas des gens euh, réellement zélés et sont des gens qui sont des gens, euh, euh, des gens qui sont très négligents et le Seigneur pose beaucoup de questions. Euh, et voyons ce qui est dit en Matthieu, Matthieu 20. Et la question que le Seigneur pose, Matthieu 20 est le verset 6 qui dit « Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. » il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il les trouvait, et il les a trouvés oisifs. Beaucoup de choses se passent, et sont oisifs. Des gens vont passer par là, et sont oisifs. Le Seigneur pose la question et dit, et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites à la maison Est-ce que les autres sont là au dehors et ils publient cela dehors Ils prêchent dehors là-bas, d'autres touchent des vies, et il atteignait des vies. Et toi, tu es à la maison. Et Jésus a posé la question, il dit, mais que pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire La question est pourquoi Ces âmes ne sont-elles pas importantes Pourquoi es-tu oisif Le salut n'est pas pour eux. Pourquoi es-tu oisif Quelqu'un ne t'a-t-il pas parlé avant que tu sois sauvé en ce temps d'opportunité lorsque les autres le font Pourquoi es-tu oisif ceux qui sont plus jeunes que toi, ceux qui sont plus âgés que toi, ils le font. Pourquoi es-tu oisif Ceux qui sont dirigeants dans l'église, les pasteurs, euh, les grands dirigeants, ils sortent, ils le font. Tu es membre, pourquoi tu es oisif tu vois beaucoup de bons exemples euh, des gens qui sortent, qui le font, et toi tu es oisif. Et Jésus se demande et il dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Allons à une autre question et c'est dit, oh, ça, se trouve en Marc, on va en Marc, on va. Marc chapitre 8 et 35, et Marc 8 et 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Voilà la question que pose Jésus et que c'est dire à, à, un homme de gagner tout le monde si personne son et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme Alors, perdre l'âme de sa femme, perdre l'âme de son mari, vous êtes en, tu ensemble à la maison avec ton mari, tu sais que ton, ton euh, mari a besoin de la vie spirituelle, du réveil spirituel, de la puissance spirituelle, parce que quelque chose s'est produit entre toi et ton mari, et que moi je n'ai pas cela, même si tu n'as pas, euh, si tu n'as pas cela, Qu'est-ce qui va changer ton mari C'est l'évangile. Ce qui va changer ton mari, c'est l'évangile qui doit entrer dans le cœur, dans la vie de ton mari, de tes enfants. Peut-être tu es enfant, tu connais l'évangile, mais regardez ce que papa fait. Papa, euh, papa euh, imprudent, il ne prend pas euh, il ne prend pas bon soin de maman. Regardez comment, comment maman, maman est. Et puis, je crois que vraiment euh, je vais quitter, ah, papa nous abandonne, non. Ce qui va faire que papa, oui, se donne à prendre, soin de maman euh, de façon agréable, c'est l'évangile. Alors ce qui doit faire que, oui, tu dois être, ah, ah, ce qui est bon, c'est que papa, voici, ceci doit rendre ta vie meilleure. Même si tu ne sais pas prier, la puissance de Dieu va venir sur ta vie. Si tu ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui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 verset 4, Luc 15, 24. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors, quel est l'homme euh, qui a une cellule de maison Il y a dix membres dans la cellule, mais maintenant c'est comme ils sont 7, maintenant ils sont 5, et les autres qui sont perdus. Quel homme êtes-vous Quelle femme êtes-vous De ne pas laisser d'abord sécuriser les ceux qui est à la cellule pour aller après ceux ou bien celles qui ne viennent plus. Vous êtes pasteur de district ou bien un dirigeant de zone. Ouais, les gens qui sont là au commencement de la cellule, ils étaient euh, au commencement du culte d'alliance, ils étaient là. Maintenant, vous ne les voyez plus. vous n'avez pas de rapport. Alors, et tous les nouveaux qui venaient là pourquoi ne pas aller après eux C'est la question que posait Jésus. Ne sont-elles pas des brebis du Seigneur et ne sont-ils sont pas euh, des, perdus ou bien des gens qui étaient dans l'église mais étaient, et avaient rétrogradé alors et vous n'avez pas de contact avec eux et c'est dit mais et si vous avez 100 euh, brebis et, et une partie perdue alors, pourquoi ne pas aller après eux Alors, vous, devez aller après eux cette fois-ci. Alors, euh, personne ne doit avoir euh, honte de poser euh, certaines questions d'embarras que pourquoi tu n'es plus venu Non, nous les appelons à la bénédiction, à la bénédiction de Dieu pour leur vie. Ce n'est pas pour les renier. Cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Jean au chapitre 21, Jean 21, Jean 21, 15. Jean 21, Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, même tu es plus que même ceci. Le Seigneur me dit que même tu es plus que euh, le sommeil, plus que ton commerce, plus que les études euh, supplémentaires, même tu, es plus que les entreprises, plus que les affaires, plus que tes poissons que tu attrapes. Et euh, voyons comme Pierre a répondu, il a dit, il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, comment me montres-tu ton amour, paix mes agneaux La question du maître, oui, nous est venu aujourd'hui. Pourquoi vous tenez-vous ici sans répéter toute la journée il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi es-tu oisif Il y a beaucoup de personnes à toucher. Pourquoi es-tu oisif Comme le temps file, pourquoi es-tu oisif Que vous profitera-t-il de gagner le monde entier et que vous, perdez et que vous perdiez des âmes Est-ce que vous cherchez les, les âmes perdues du Seigneur au dehors ou bien seulement vous gardez les gens qui sont au dedans Est-ce que vous aimez Jésus plus que vos affaires est-ce que vous aimez Jésus plus que les gains matériels Est-ce que vous aimez Jésus plus que les intérêts personnels Est-ce que vous aimez Jésus plus que votre confort personnel Est-ce que vous aimez Jésus plus que la richesse, plus que la, famille, plus que les amis Est-ce que vous l'aimez plus que l'honneur personnel, plus que la réputation Voyons 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, verset 15 qui dit Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, je n'ai pas pour moi euh, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourriez-vous le dire et, et malheur à moi, dites-le, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est pourquoi le Seigneur pose la question, la question, voyons, verset 6, ou bien est-ce euh, moi seul est-ce que moi, Seul et Banaba, nous n'avons pas le droit de ne point travailler L'apôtre Paul dit, il pose la question aux gens, et que regardez-moi, je suis allé par-ci, par-là, mais je continue de travailler. Regardez Banaba, il est allé là, il est allé là, alors il continue de travailler. Et est-ce que parler des convertis dans le monde païen qu'on a amené à l'évangile, et toi, qui avez-vous amené au Seigneur Toi, qui as-tu conduit au Seigneur toi, qui as-tu amené Quelle passion as-tu démontré Et d'accord, si tout le monde est comme ça, tu veux avoir du repos, n'avons-nous pas l'occasion de, de, prendre le repos Alors tu veux dormir et nous, il pose la question afin qu'il nous dise que ce n'est pas l'heure de s'asseoir, ce n'est pas l'heure de prendre le repos. Nous allons faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez me donner un grand Amen. On va au Galate. Galate 1. Il pose la question au Galate. Galate 1, 10. Galate 1, 10. Si ce que je fais, je cours par-ci, par-là, qu'est-ce que je sais de faire Est-ce que je regarde le, visage des hommes Il m'aime, il aime, c'est pourquoi je le fais, il ne l'aime pas, c'est pourquoi je ne fais pas cela et que je cherche à plaire aux hommes ou à, à, à, me plaire. Quoi ne pas aller contre votre confort, contre ce que vous aimez et sortir pour atteindre les, gens. Ce faisant, le Seigneur honorera votre effort au nom de Jésus-Christ. Et, et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Chapitre 2, verset 17, nous pose la question. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là. Je dis loin de là. Voici, si on dit que d'accord, ils sont là, ils disent qu'ils ont leur église, ils vivent dans le péché, ils disent qu'ils croient en Christ et vivent dans le péché. Je ne vais pas les déranger. J'aime mon église, ils ont leur église. Seulement, ils vivent dans le péché. Christ est-il un ministre du péché Christ encourage-t-il le péché Pourquoi ne pas aller leur en parler il se, peut qu'ils soient dans une église, faut pas les insulter, faut pas leur faire sentir que leur église est inférieure, mais vous devez leur montrer la vérité. Quoi que quelqu'un se trouve dans l'église, alors Christ doit faire plus afin que la vie d'un tel où sorte du péché et que la personne mène une vie de justice au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Nous allons ensemble. Galates 2, 18, 1, 2, 3, lisons ensemble. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car si je rebâtis les choses, les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si maintenant vous êtes fatigué, vous ne serez pas fatigué. Parce que vous êtes faible, vous ne serez pas faible. Parce que vous regardez mais, que, que, que euh, puisque les autres le font, j'ai encore le temps de faire autre chose. Vous ne serez pas pareil au nom de Jésus-Christ. Si vous encouragez les autres, si vous incitez les autres, si vous réveillez les autres, si vous leur dites que c'est mauvais de rester chez soi pendant que les autres sortent et prêchent, si tu encourages les autres et après les avoir envoyés, toi-même, tu es quelque part et tu es imprudent, tu es froid, tu es tiède, et si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Vous ne serez pas pareil au nom de Jésus-Christ. Galates 3, verset 1. Au Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit Voulez-vous maintenant finir par la chair Il nous demande que nous avons commencé par l'Esprit, quelqu'un est zélé, c'est pas l'Esprit, quelqu'un est profitable dans le royaume de Dieu, c'est pas l'Esprit, quelqu'un dit que je ne vais pas regarder la tentation, les épreuves, les difficultés, je sors ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit que je vais renoncer à moi-même, je vais faire l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors tu as commencé par l'Esprit. Si vous rappelez les beaux vieux jours, lorsque vous êtes né de nouveau et vous dites cela à vous disiez cela à tout le monde, maintenant, si vous avez commencé par l'Esprit, allez-vous finir dans la chair Allez-vous finir dans la chair à Dieu ne plaise, vous n'allez pas finir dans la chair chapitre 4, verset 15, il nous pose des questions. Que où donc est l'expression de votre bonheur Où donc est l'expression de votre bonheur et dit, mais dans le passé, vous étiez zélé. Où est cela Dans le passé, vous étiez vraiment très, très enthousiasmé. Et dans le passé, alors vous, vous, vous vivez de façon très utile. Vous parlez de l'évangile à tout le monde. Vous parlez de Christ. S'il y aura un programme c'est toi-même qui amène des traités, tu vas imprimer des traités, des pamphlets à partager aux gens et tu vas imprimer des t-shirts pour les programmes et tu multiplies les, efforts de l'Église. C'est ainsi que tu faisais cela. Aujourd'hui, pourquoi tu t'es refroidi, pourquoi tu ralentis, pourquoi tu n'es plus comme tu l'étais. Alors j'ai dit que dit ici que où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché et les yeux pour me les donner. Et c'est possible, si je dis, de, vous arracher les yeux pour me les donner. Vous allez le faire. Euh, alors, euh, on, vous disait que euh, il idolâtre le pasteur, il exalte le pasteur. Si le pasteur dit que va ici, c'est ça qu'ils vont, mais c'est une bonne chose la L'apôtre dit que oui, je vous atteste, si je vous dis, oui, de couper votre main, de vous couper la main parce que j'en ai besoin, ma main est faible, alors vous, l'auriez fait. Si, si, je vous dis, mais de vous arracher les yeux pour me les donner, vous, vous les auriez fait. Mais ouais, l'expression, ouais, euh, l'ancien temps euh, de réveil, de feu que vous avez, Dieu merci, cela reviendra. Cela reviendra. Et voyons chapitre 5, verset 7. 5, 7 qui dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pourquoi ne pas continuer Pourquoi ne pas augmenter euh, de jour en jour ses ailes Pourquoi ne pas euh, aller au jour au jour euh, comme vous, vous faisiez Comment on, faisait l'évangile on, prêchait l'évangile dans chaque bus, dans les écoles, dans les lieux publics, dans les bureaux. Alors vous courez bien, mais qui vous a arrêté, qui vous a empêché, qui vous a fait ralentir, qui vous a rendu si faible, qui vous a découragé euh, de ne plus continuer. Dieu merci, on revient à cela. Quelqu'un là-bas, on y revient. Et Galates 6, euh, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous serons de bonnes choses en ce temps-ci. Nous serons du bon en ce temps-ci. On sème abondamment en ce temps-ci. Et vous allez moissonner. Vous allez moissonner. Mais voyons ceci. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Maintenant, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Je ne vais pas me lasser. Je ne me fatiguerai pas je ne serai pas faible. Je le dis pour que vous répétiez après moi. Vous ne serez pas fatigué au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas faible. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, euh, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous allons faire cela. Je veux que vous écriviez ceci, écrivez ceci, écrivez ceci. Faites tout le, tout le bien que vous pourrez. Il nous dit maintenant que nous avons l'opportunité et l'opportunité qu'on a maintenant de publier, de prêcher, de proclamer, de prier, d'aider les autres et de, pour, de, les, et de les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient dans le royaume. Faites le deux, faites tout le bien que vous pourrez deux, à toutes les personnes que vous pourriez. Alors, comme vous avez l'opportunité, allez par tous les hommes. Faire le bien, c'est la première partie. À faire tout le, tout le bien que vous pourriez. À toutes les personnes que vous pourriez. Les hommes, les femmes, les jeunes, les, amis, les voisins, les étrangers, tout le monde. À toutes les personnes que vous pourrez. Trois, de toute manière possible, de toutes les manières, de de toute manière possible. Regardez cette stratégie. Pensez à ce tuyau, pensez aux, réseaux sociaux, pensez aux, SMS, pensez aux, emails, pensez au Twitter, pensez à l'Instagram, pensez au, au Facebook. Et de toute manière, et il faut euh, épuiser tout. Et à tout à tous les temps possibles. Regardez le temps qu'on a, le matin, le midi, le soir, à tous les temps possibles. Et regardez le, temps que vous êtes proche de quelqu'un lorsque vous êtes euh, avec la personne, à tous les temps possibles. Regardez le temps où quelqu'un est malade ou faible et la personne est ouverte. Alors, parce que vous voyez, voilà la condition de la personne, parce que la personne est ouverte elle, regardez le temps où vous êtes très content de vous-même, vous dites que je peux, sinon gravir toute montagne, ma foi est maintenant élevée en un pareil moment à tous les temps possibles. Et ce qui suit à tous les lieux, à tous les lieux possibles. Alors, est-ce qu'au marché, est-ce qu'à la retraite, est-ce que c'est dans le bus, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est au collège, est-ce que c'est dans votre famille, est-ce que c'est quelque part à tous les lieux possibles. À tous les lieux possibles, alors, par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, est-ce que vous devez aller à vélo Est-ce que vous devez aller là-bas à, à, à, y Est-ce que vous devez aller là-bas par avion Allez cela Est-ce que c'est par chemin Allez cela Est-ce que c'est au téléphone Faites cela est-ce que vous envoyez quelqu'un comme Paul ne pouvait pas aller Il a envoyé Tite, il a envoyé Timothée et dit par tous les moyens possibles. Alors, et ce qui suit, aussi, aussi longtemps que vous pourriez. Aussi longtemps que vous pourriez, comme vous êtes encore en vie, comme vous avez encore votre intelligence, aussi longtemps que vous pourriez. Alors, tant que vous le, tant que vous le pourriez, comme les gens vous écoutent, comme vous écrivez ces choses-là, vous les relisez, que je vous voulez maintenant, faire tout le bien que vous pourriez à tous les gens que vous pouvez, de toutes les manières possibles, à tous les temps possibles, tous les lieux possibles, par tous les moyens possibles, tant que vous pouviez Nous le ferons, je le ferai. puisque le Seigneur vous fortifier. Que le Seigneur vous donne la sagesse qui vous fortifie. Que le Seigneur vous fasse faire ceci en ce temps-ci au-delà de ce que vous avez fait dans votre vie pour Christ au nom de Jésus-Christ. Comme, les comme vos activités se multiplient pour le Seigneur, vos récompenses se multiplieront. Les avantages du royaume couleront dans votre vie et grandes seront vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et la, oh, recherche insondable pour le salut des péchés à travers l'évangile. 2. Les questions inévitables pour le saint négligent dans l'évangile. 3 le réveil inextinguible pour saturer tous les lieux de l'évangile. Regardez cela. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse partout, tous les lieux. Il ne veut pas qu'on dise que j'ai prêché ici, je crois m'arrêter. Non, non, il y a encore une âme là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'entendre partout, tous les lieux. On va Marc 16, 15. Marc 16. Marc 16, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà le verset 20. Ils s'en allèrent euh, comme vous allez vous en aller. Et ils s'en allèrent euh, prêcher partout. Dites-moi, ils s'en allèrent prêcher où Partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On va à Luc, Luc 9, Luc chapitre 9. Nous lisons le verset 60. Luc 9, 60. Mais Jésus lui dit, laisse les mort ensevelir le mort Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il y a des choses que les autres peuvent faire, des choses mondaines, des choses physiques, des choses éphémères, euh, terrestres, qu'ils fassent cela. Toi, va prêcher le royaume de Dieu. Un autre euh, dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du, au royaume de Dieu. N'allez pas regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Les tentations pourraient se présenter, vous n'allez pas regarder en arrière. La fatigue pourrait s'insinuer, vous n'allez pas vous n'allez pas céder. Le découragement pourrait parfois se présenter. Vous n'allez pas regarder cela. Mais les gens même euh, pourraient vous pousser que tu fais trop. Mais que ça va, ça va, ça suffit. Vous n'allez pas les écouter. Vous n'allez pas regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Acte, acte 18, acte 18, 25, acte, acte 8, 25, acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages et des Samaritains. Nous n'allons pas négliger tous les lieux autour de nous. Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est ainsi que nous allons le faire jusqu'à ce que tout le monde l'entende. Jésus est mort pour tout le monde et Dieu ne veut, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut que personne périsse et n'allons abandonner personne. Tout le monde doit l'entendre. Tout le monde doit l'entendre. Deuxième, Pierre, chapitre 3, Deuxième Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas, ouais, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi, c'est pourquoi partout, c'est important que on touche les vies, on touche tous les lieux. Ouais, encore, que, vous voyez ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, il y a, le réveil inextinguible pour saturer tous les lieux, tous les lieux de l'évangile. Alors, on va, on retourne à Marc 16, 16, Marc 16, verset 20. Euh, puis ils s'en allèrent, ils ne sont pas arrêtés à un lieu, et, mais ils s'en allèrent et euh, partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles, les miracles qui l'accompagnaient. Quelqu'un crie Amen. Luc chapitre 9, Luc, Luc 9, verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant, dites-le moi, partout des guérisons que tout le monde crie partout. Nous allons faire euh, la même chose au nom de Jésus-Christ. L'église primitive n'a abandonné aucun lieu. Acte, acte, chapitre 8, verset 4. Ce qui avait été dispersé allait de lieu en lieu, allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de lieu en lieu, de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 17, Acte chapitre 17, le verset 30, Acte 17 et 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les hommes, à tous les hommes, je vous attends à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. voici à quoi Dieu nous a appelé en ce temps-ci. Alors, saturer tous les lieux, atteignez toutes les âmes, remplissez toutes les communautés, pénétrer chaque cœur, influencer chaque famille, confronter chaque voisin, toucher toute vie avec l'évangile. C'est la commission que le Seigneur nous a donnée. Alors, c'est le grand défi que le Seigneur nous a lancé. Alors là où il résiste, il faut persister. Vous parlez à quelqu'un et la première chose c'est que là, il y a une résistance. Là où il résiste, il faut persister. Là où ils sont confus, il faut les convaincre. Ils sont confus que moi je ne connais pas ce c'est cela. C'est l'occasion pour vous, c'est une opportunité pour vous que là où ils sont confus, alors il faut les convaincre. Là où ils sont perplexes, il faut les persuader. Ils sont perplexes, ils ne savent pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quelqu'un dit que, est-ce que cette manière, c'est cette voix, l'autre l'autre voie, ils sont perplexes, il faut les persuader. Là où, ils insultent, il faut instruire. Parfois, vous abordez quelqu'un, la personne, au lieu de vous, euh, vous écouter et, voir la parole et ce que vous avez, alors il vous insulte. Il ne faut pas insulter, il faut instruire. Là où vous taquine, il faut plutôt euh, euh, enseigner. Alors, il vous taquine, alors, alors vous devez sinon euh, souffrir dans la prière avec la constance, avec la persistance. Alors, vous allez prier et triompher. Et comme il décide, alors vous faites deux des disciples. Il décide et vous faites deux des disciples ils acceptent et ils reçoivent. Alors vous les intégrez, alors vous les assurez. De toute manière, ce que vous faites, que vous les amenez à l'aube d'un nouveau départ. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter de, fruits. Et comme j'essaie de pénétrer et, que cela rentre dans votre cœur et vous désirez, vous dites que Seigneur, pousse-moi a touché des vies. Les gens autour de moi, je peux voir des gens fructueux devant moi. Où sont les gens fructueux, les gens féconds Vous serez fructueux, féconds au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelés. Rappelez-vous, faites le bien que vous pourrez à tous les gens que vous pourrez et de toute manière que vous pourrez, à tout le moment que vous pourrez. Rappelez-vous de tous les lieux possibles. Rappelez-vous de tous les moyens possibles aussi longtemps que vous le pourrez je suis prêt. Je dis, je suis prêt. Qui est prêt là-bas Pourquoi ne pas vous tenir debout pour dire, Seigneur, je suis prêt. Je le ferai. Tu dois le faire. Quelque chose doit être fait. Voici notre temps et voici notre occasion. C'est notre temps. C'est notre temps d'aller atteindre les gens, de toucher les gens en ce temps-ci plutôt. Ouvrez la bouche et dites aux gens, Seigneur, je le ferai. Et la grâce de Dieu vous accompagnera. La puissance de Dieu vous accompagnera l'Esprit de Dieu ne vous abandonnerait pas. Vous allez réussir.